quando pietre e silenzio si aggiungono alla forza, i luoghi diventano quando ingegno e semplicità incontrano la pazienza, il cibo diventa un'esperienza. segnano il cammino. Gli elementi diventano magia. Quando mente e sguardo incontrano la grandezza, la natura diventa energia. quando forza, pazienza, cammino e bellezza si incontrano, diventano Abruzzo.